ብዬ ለደቂቃም ካጠገቧ እንድርቅ አትፈልግም። ከእሷ በራኩ ልክ ወደ ሞት እየቀረብኩ እንደሆነ ይሰማታል። የዚህ ምክንያት ምን እንደሆነ ለእኔ እስካሁን ምስጢር ነው። አሁን ከውብዬ 130 ኪሎ ሜትር ርቄያለሁ። ምናልባት ፍርሃቷ ልክ ከሆነ ወደ ሞት ምን ያህል እየቀረብኩ ደመኛሽ ሊፈታ ነው። ታዲያ ይሄ ምን መርዶ ነው? የምስራች ነው። ይሻላል አባባ። ያወቀ እንደሆነ ይገላታል። ጀግና ተወድለ ተኩስና ግደል። ሰዎቹ የዋዛ መዘኞች እንዳይመስሉ። እስቲ ድረሱብኝና መርዛቸውን ጓልጉዬ ነው ማወጣው። አንቺ ለምን አትረጋጊም? እና ቆመን እንጠብቀው። ይህን ቦታ ቶሎ ለቀን እንሂድ። ምን ጉድ ነው ግን የደበቁ? እልቂት ለማንም አይረባ። አሁንስ ሳንተላለቅ ብለን አጎነበስን እንጂ ለወንድነቱማ አንሰን ነበር። ማን ነው የሚገጥመው? እኔ እኮ ጦም አልወድም። ተደባድቤ አላውቅም እኮ። በቡጤ እኮ አይደለም ቻለ። በምንድን ነው? በጥይት ነው። እኔም እንዲህ ያለ ወንድ ወዳለሁ። በላስ ጨክኜ እሱ ላይ ተኩስበታለሁ። አንድ ነዘር ካጣለት ግንባሬን ብሎ ነው የሚገለው። አውቀው እኔንም ማርኮ ገደለው ተሚሉ እሳት አድነኛል። ውጣቤው ጀግናሽ አይደረግማ። አሊያ ምን ትሆኝ? ወንድምህን ሬሳ ልክልሃል። ሙት ሁላ የአባት ዕዳ ሆኖብኝ ነው እንደምትለው ደም የጠማኝ ሆኜ አይደለም። በአደባባይ በሰፊው ጎዳና እየነዳው መጣ ያንቺው ባለዝና ከንፋስ ይፈጥናል አቤት አሾፋፈር የሳቅ ሞተረኛ የፍቅርሽ ወታደር። በጣም ነው የሚገርመው። ጀርባዬን ስታቅፊ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ሊሆን በማርዳ ፊልም ፕሮዳክሽን ኢቨንትስ የቀረበ አንተን ሳገኝ እንደ አዲስ መኖር ተመኘ። ነፃ ያወጣ ይሰማኛል። ስለ እውነተኛ ሳቅና ፍቅር የእውነት የተሰራ የወንደሰን ሞላ አዲስ የፍቅር ኮሜዲ ፊልም የእኛ ግንባር ሞግ ይባላል። ሞተረኞች ነፃ ግንባር ነው። ማንም ግርማን ቁማር በልቶ ሞተረኛው የካቲት 20 21 22 እና 23 በሁሉም የግልና የመንግስት ሲኒማ ቤቶች በድምቀት ለምንድን ነው የወንድምን ፍቅረኛ ይዘህ የምትሽከረከረው? ትላንትና ቡና ጨዋታ ስለነበረ ሁለት ለባዶ ሲያሸንፍ ተጋብዙ፣ ነገ ደግሞ ሶስት ለዜሮ ሲያሸንፍ ሶስት ሴት ይዘህ ትመጣለህ ማለት ነው። ታዲያ አስተሳሰብ የማደጉ በምን ይታወቃል? አሁን ወንድም አለኝ ብለህ ነው እሱን የመረጥከው? ህይወት ዘመኔን የማውቀው ወንድሜን እንዴት ነው የምክደው? ይበጣ ፋራ ወንድሜ፣ እኛ የምንጠጣው ቢራና ድራፍት ተሸከ ለምን ይቅርታ ጠይቀህ ነው ወደ ቤት እንዲመለስ አናደርግ? አንተ ልጅ ለወንድም ያለህን ፍቅር በልክ አድርገው። አረ በእናታችሁ ምን ይሻላል? እኔ እሱን ፍለጋ ያረገጥኩት መሬት የለም። ዛሬ ግን ላገኘው አልቻልኩ። እባክህ አትፈልገውም አንተ ዝም ብለህ ነው። አንቺ ደግሞ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ጓደኛዬ አይደል እንዴ? እንዴት ነው የማልፈልገው? እሺ ነው ምንድን ነው የሚሻለኝ? የሰዎች ባህሪ በአጋጣሚ ወይም በሁኔታዎች አይፈጠርም። በአጋጣሚ ወይም በሁኔታዎች ግን ይገለጥባቸዋል። ፍቅር እባላለሁ፣ ጋዜጠኛ ነኝ። ስሚ፣ ከዚህ በኋላ ባትከተኝ ደስ ይለኛል። በእውቀታቸው ሳይሆን በምላሳቸው scholarship ለማግኘት ከሚጥሩ መምህራን መካከል አንዱ ነው መሰለኝ። መውደቅሽን ሰው እንዳያይብሽ ብለሽ ድጋሚ እየወደቅሽ ለማለፍ አትሞክሪ። ታሪክ የሚያጣምም እንጂ መች የሚያዳምጥ ትውልድ ተፈጠረና ግድ የለም። ማቃናት ላይ ብቻ focus እናርግ። እንኳን ስለ ሰው አይደለም ስለ ራስ መናገር ማትችልበት ጊዜ ላይ ነው። ያው ሩቅ ብቻ መመልከት ዋጋው ከባድ ነው። ልጄን ከጠፋች ሁለት ቀን ሊሆናት ነው። እባክሽን የምታውቂው ነገር ካለ ነገር ንገሪ። ሞታለችም ይባላል። እቺ ልጅ ከአምስት ዓመት ልጅ ነው። የትም የምትሄድ አትችልም። ታይሽ ሰውዬ ከእነዚህ ውስጥ ነው። ይህ አይደለም ከዩኒቨርሲቲ በምህንድስና ተመርቆ ስራ ባለማግኘቱ ምክንያት በባህር ዳር ከተማ ጫማ በማሳመር ላይ የሚገኝ ወጣት ታሪክ ከዚህ ቀደም ነግረናችሁ ነበር። በወቅቱ በችግር ያስተማረችኝ እህቴን ከማስቸግር ስራ እስከማገኝ ልስራ ብዬ ነው ያለን ሮቤል መብራቱ ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ በ2010 ዓ ም በመካኒካል ምህንድስና ተመርቆ ስራ ማግኘት ባለመቻሉ ጫማ በማሳመር ሙያ ተሰማርቶ እንደነበርና እናትና አባቴ በህይወት የሉም። እህቴ የቀን ስራ እየሰራች ስላስተማረችኝ እንደገና ተመልሼ እርሷ ላይ ሸክም መሆን አልፈለግኩም ብሎን ነበር። ዘገባውን ጫማ በሚያሳምርበት ቦታ ተገኝታ ያሰናዳችው አስቴር ምስጋናው ከሁለት ወር በኋላ ቦታ ቀይሮ አግኝታዋለች። ወዴት ቀየረ? በተከታዩ ዘገባ ዝርዝሩን ይዛለች። ሮቤል መብራት ይባላል። በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ በ2010 ዓ.ም ቢመረቅም በተመረቀበት ሙያ ግን ስራ ማግኘት አልቻለም። ሮቤል ስራ በማፈላለግ ለአንድ ዓመት ያህል ቆይቷል። ከዚህ በላይ ያለ ስራ መቀመጥ እንደማይችል ራሱን በማሳመን የሊስትሮ ስራውን እንደጀመረ ነው ባለፈው ዝግጅታችን የነገረን። ሮቤል ከተናገራቸው ጥቂቶቹን ለማስታወስ ያህል ያው ለአንድ አመት ያክል ለስራ ፍለጋ ቆይቻለሁ። አንድ አመት ሙሉ ስራ አላገኘኝም። እህቴ ነች አስተማረችኝ። ፋዘርም ሆነ mother በህይወት የሉም። sister የሚገባውን ነገር አድርጋ እሷ ሳትማር እኔ እንድማር አድርጋኛለች። ለእኔ ስትል ትምህርቷን አቋርጣ የጉልበት ስራ እየሰራች ነው ያስተማረችኝ። እዚህ ደረጃ እንድደርስ አድርጋኛለች እና እሷን ላለማስቸገር ነው ከዚህ ሁሉ ወደዚህ የገባሁበት ማለት ነው። በዋናነትም ይህን ቦታ የመረጥኩበት ማስታወቂያ ለማየት እንዲመቼ ብዬ ነው። እንደ ቤተ ክርስቲያን መቼም ቦርድ ሳልሳለመው ወደ ስራ ሁሉ ቁጭ አልልም። ይህን የሮቤልን የህይወት ታሪክ ያደመጡ አንዳንዶቹ ስራ በማፈላለግ አጋርነታቸውን ሲያሳዩት፣ ሌሎቹ ደግሞ አብረን እንስራ የሚል ጥያቄ እንዳቀረቡለት ነግሮናል። ከሁለት ወር በኋላ ከሮቤል ጋር በነበረን ቆይታ ከሁለት ድርጅቶች ጋር አብሮ የመስራት እድል እንዳገኘ ነው የነገረን። ከባለፈ የመጦ interview እስኪያደርግ ድረስ በዚህ ስራ ተሰማርቼ ይኖር ነበረ። እድሜ ለቪኦኤ ማለትም እችላለሁ ይመስለኛል። እናንተ interview ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ስራ ተገኝቶልኝ ወደ መቀጠር ተፈጽሞልኝ ወደ ስራ ነው የገባሁት። story ውን አይተው እናንተ ጋር በመደወል የእኔን ስልክ ተቀብለው ቀጥታ አግኝተውኛል። office ኤ ነው፣ ቢሮዬ ነው፣ የስራ ቦታዬ የሚሰራበት እዚህ ጋር ነው። story ውን ያዩ ሰዎች እኔ ሊረዱ ይፈልጉ ሊረዱ ይፈለጉ ይሻላል ተብዬ በጣም በሚገርም ሁኔታ የቱ ይሻላል ባህር ዳር ይሻላል ወይስ አዲስ አበባ ይሻላል ብለው አቶ በእውቀት የኢብር company chief manager ማለት ነው እና ደስታዬ ወደር አልነበረው እውነት ለመናገር ማለት ነው። እኔ ቃል የለኝም ለአቶ ገመችስ አቶ በእውቀትን ያስተዋወቀኝ ከኢብር company እንድቀጠር ያደረገኝ አቶ ገመችስ በጣም እግዜር ይስጥልኝ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁኝ። ቪኦኤንም እንደዛው ማመስገን ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ቅጥር ፈጸመልኝ። ቅጥር ከፈጸመልኝ በኋላ position የተሰጠኝ ምንድን ነው marketing officer ነው። marketing officer ቦታ ሰጠኝ። ያው ይህን የመሰለ ስራ እየሰራሁ እገኛለሁ። ሁለተኛ ደሞዜን በልቻለሁ። ያው ልጅ ደሞዜ gross 6400 ብር ነው። net የተጣራ የሚደርሰኝ 5000 እጀጋ ይገባል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ከኢብር ውጭ ሌላ ያገኘው እድል አለ? አዎ ሌሎች እድሎችን አግኝቻለሁኝ። ለምሳሌ ከ Chemonics የሚባል ድርጅት ማለት ፕሮጀክታቸው ፊዩስኔት ይባላል። እነሱ ጋር ስልጠና ወስጃለሁ። ምንድን የሆነው እንደ ከ VOA share አድርጎት ሰው እና ከዛ ላይ ነው ያዩት። አይተው ሳበቃ መጣው ሰው እየፈለጉ ነበር ቅጥር ሊፈጽሙለት ከምሰራበት ቦታ ላይ መስራት ትፈልጋለህ ከኛ ጋር ብለው ነው ያናገሩኝ። እሺ ብዬ ተነጋገርን እና ልክ ለከሰዓት ጠዋት መጣሁ አናገሩ። ለከሰዓት ፈተና ተዘጋጃሉ። ፈተና ለከሰዓት ተዘጋጀውና ሄቴ ያ ፈተናው ወሰድኩኝ፣ አለፍኩኝ። ቀጥታ ከዛ training ነበረ። ከሳምንት በኋላ training አዲስ አበባ ሄጄ ለአንድ ሳምንት ያክል ወሰድኩና ከ training በኋላ ማለት ኮንትራት ስራ ነው ቅጥሩ ፈጽሜ እንደገና ደግሞ በዛ ማለት training በመወስድበት ሰዓትም የተወሰነ ማለት ብርም ነበረው ኮንትራት ቢሆንም ቅጥር ፈጽሞልኝ እየሰራው ይገኛለሁ። VOA በድጋሚም ነው ማለት ከልቤ ነው ማመሰግነው በተለይ እንደዚህ እንደኛ አይነት ማለት ያው በፊትም ተናግሬዋለሁኝ ከባድ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማየት መቻል ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁት። የእውነት ትልቅ ነው ማለት እኔ ትላንትና ማን ነበርኩኝ፣ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩኝ የተሻለ ነገር ነው እና ቪኦኤ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ አሁን ስራ ከጀመርክ በኋላ ህይወት እንዴት ነው? እስኪ በንጽጽር ንገረኝ። በቃ የተሻለ ህይወት አሁን አለኝ፣ የተሻለ ነገር አለኝ። ኢብርን አመሰግናለሁ። ኬሞኒክስንም ፊውስኔት ፕሮጀክትን አመሰግናለሁ። በቃ ከእጅ ወዳፍ የሆነ ነገር ነበር እንትን ምንለው። ዛሬ ግን የተሻለ ደሞዝ ይከፈላል። ቢያንስ እስከ ሁለቱም ሆኖ አንድ ስምንት ሺህ ብር ይደርሰኛል። ስምንት ሺህ ብር ይደርሳል። ያ ከከተማ የወጣ ቤት ሩቅ ነበር ተከራይቼ የምኖረው። አሁን ደግሞ ወደ መሀል ከተማ በተሻለ ዋጋ ተከራይቼ ወደ መሀል ከተማ እኖራለሁ። ይሄ ልዩነቱ ምንድነው? ያው ያለ የገቢ መጠን ነው እንግዲህ ልዩነቱን የፈጠረው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ስናወራ እህቴ ነበር የቀን ስራ እየሰራች ያስተማረችኝ ብርሃን እና አሁን አንተ የተሻለ ቦታ ላይ ደርሰሃል ከሚባሉ ሰዎች ያው ጅማሮም ቢሆን ማለት ነው እና እህትህን ታስታውሳታለህ ወይ? እህቴም ወደፊትም ደግሞ ውለታውን መቼም ቢሆን ማረሳም ውለታዋንም እከፍላለሁ።